给老叔，给老叔啊，给点。怎么怎怎么直接签怎么样了？我怎我怎么多了？我怎么我怎么没死嘛？对哦，我参参参参，用了几把硬币子，没多少。哎，有的没来了。 喂了，这个海威了，我做海威，别干这个苦了啊！人家新罗啊，新罗我都，呃，我不要干，我做我做嘞，我我我我，无锡我无锡我做我做，我做。